markay magaalada siyaatal sii weynaataba ardayda dugsiyada dadweynaha siyaatal dhigataana way sii badanaysaa waannu soo dhowaynaynaa arday kasta waxaana jira in ka badan boqol dugsi oo ku yaalla magaalada siyaalo dugsiyada badankooda waxaa lagu qori karaa ardayda xaafadda deggan iskuulka ku yaalla dugsi kastaa wuxuu leeyahay xuduud waxaana dhigata arday deggan guryaha ku dhex yaallo xuduudaha markay ardayda deggan degmadu sii korodhaba waxaa imanaysa in dugsiyada qaarkood buuxsamaan oo ay meel u waayaan ardayda degganeed xaduudka dugsiga marka ay dugsiga dhigtaan in ka badan ardaydii loogu talagalay waxaa loo aqoonsadaa mid buuxdhaafay buuxdhaafka dugsiyadu ma keeno jawi waxbarasho ku habboon sidaas daraaddeed waxaa lagu sameeyaa isbeddel marka dugsiyo cusub la dhiso ama dhismaha dugsiga fasallo lagu kordhiyo isbeddel ayaa lagu sameeyaa xuduudaha waxaa kale oo xuduudaha isbeddel lagu sameeyaa marka uu dugsigu buuxdhaafo midda kalena fasallo ay ka bannaan yihiin waxay degmadu raacdaa xeerar xadidan marka ay soo jeedinayso inay isbeddel ku samayso xuduudaha waxaa xuduudaha loo qorsheeyaa si laysugu dheellitiro ardayda dugsiyada dhigata hadda iyo kuwa dhigan doono mustaqbalka macluumaadka ku saabsan guryaha cusub ee laga dhisaya xaafadaha iyo korarka ardayda marka la darsayo waxaa la soo wargeliyaa madaxda dugsiyada warbixintaana ayaa lagu salleeyaa xuduudaha isbeddelka lagu samayn doono ka dibna waxaannu khariidad cusub oo xuduudaha cusub ah u soo bandhignaa bulshada si ay fikirkooda uga dhiibtaan waxaana bulshada u qabannaa kulammo ay iskugu yimaadaan oo ay xog ururinno ku buuxiyaan waxaa kale oo ay nagula soo xidhiidhaan iimailka si fikradoodu ugu dhiibtaan marka la darso fikradaha ay bulshada nala wadaagtay iyo macluumaadka soo kordho ayaa khariidada dib u habayn lagu sameeyaa khariidadaha xuduudaha cusub ee kumeelgaadhka ah iyo fikradda ay bulshada soo gudbiso ayaa tala ahaan loo gudbiyaa guddiga hoggaanka dugsiyada siyaalo guddiga hoggaanka dugsiyada siyaatal ayaa darsa talooyinka la soo gudbiyey ka dibna soo codeeya isbeddelka la rabo in lagu sameeyo xuduudaha marka geeddisocodku dhammaado mise xog ururintu soo dhammaato isbeddelka xuduudaha lagu samaynaayo la ansixiyo ayaa dugsiga dugsi sannadeedka xiga la hirgeliyaa xuduudaha cusub warbixinno dheeraad ah ka fiirso